je tak těžké. Ty blinkry jsou netknutý. Na hmm, blinkry se tady nešahá. to nejsou zapojený ty blinkry. To ty blinkry, ty jo.